попадем в газету, в журнал, в интернет. В интернет? Да. Где нас смотреть потом? В Ютьюбе. Какой канал? Зорко. А? Ну, видеонаблюдение канал. Свой канал. Просто я такого еще не видел у вас. Я... Да, это у нас новинка. Можете снимать, я покручу. А основное применение? А, в основном военные знаете, ее порт. ставят прибрежные зоны, акватории, ну и вообще объекты, где большое пространство для наблюдения. То есть получается такое устройство мобильное? Ну, мобильное может быть, ну, может использоваться как мобильное с этим комплектом, да. В принципе, да, поставили на треногу, развернули, включили, все будет работать производство пергам или зарубежное все? Нет, это мы производим, эти все наши системы. Все, что здесь на стенде, это наши разработки. Ну, конечно, комплектующие зарубежные есть, понятно. Потому что, ну, собственно, у зарубежных у них в компании давно уже вот телескопические стойки и так далее, вот эти все вещи появились. А у нас я еще пока не видел, но вот уже вот я в прошлом году, по-моему, первую, первую стойку увидел в Гамма единицы. В этом году уже, уже полноценные системы привезли администрации. Ну, над этой системой там года два работали, вот она вот как раз появилась. Вот над этой? Над этой, над, над той. Она есть э, неохлаждаемая, есть охлаждаемая система. Ну, я думаю, вам не надо объяснять, что разница. Тепловизор охлаждаемый, неохлаждаемый, разные дальности. Охлаждаемый там 15 километров человек обнаружение человека на дистанции 15 километров. Но военные уже заказывали. Ну как, есть заказы, есть проекты, работаем. С военными как? Особо лучше не, не говорить лишнего. <laughs> Согласен про эти работы. Интересно, это видео все есть на сайте? Вот это? Да. Там что-то есть, что-то нет. Значит, мы работаем над сайтом. У нас есть рекламное отдел, он делает сайт мы его наполняем, но вот иногда времени не хватает Что-то может быть и нет там на сайте. Шина биоматериала очень шикарная. Спасибо. Можно, можно отдельно снимать <laughs> все остальное. Брали. Ну мы да, мы подходим к этому, конечно, с трепетом. И фотосессии дел, делаем для системы. И потом видеоролики какие-то хорошие снимаем. здорово. Сейчас я вас еще полечу с А вот эта мелкая, это что у вас? Эта мелкая, она для летательных аппаратов. Гиростабилизированная система, тоже с тепловизором, с видеокамерой. Не включена, наверное. Вот. Ну, в принципе, то же самое, только компактная, легкая. Можно подвесить ее. А вес какой у нее? Вес у этой в это вес уже был килограмм, я вот помню. Ну это на полноценную технику вешается. Ну да. Или это... Это S130, это предыдущий вариант, вот это уже S100. S130 весила килограмм 300 грамм. Это поменьше, наверное, меньше весит. Порошок чуть нету. делается все со скрипом. Уважаемые участники и посетители выставки, приглашаем вас посетить семинар «Феникс Контакт» ну, вот, вот эти вот штуки, ну, подобные камеры, их будут вешать только на полноценные там, вертолеты или на модели будут можно подвесить на квадрокоптер, на беспилотник. Беспилотник, да. Так Начиная с беспилотника, заканчивая вертолетами. сейчас развитие будет очень активное. Вот, да. Ее ставили, ну вот эту вот С-130 на автожир, такой вертолет есть, быстро летящий. Вот. Понял. Там видео тоже есть с нее. Кстати, вот она. видео пройдет.